تم التسجيل والمكسات مبروك يا طارق وهدي ثقيفان يمنع مبروك وايامك عسى وللطلب بدون حقوق او استفسار التواصل على جوال صفر رمز الوفاء والطيب من دون نقصان يا النادر اللي يا النادر اللي ترتكي الثقيلات حان الوعد هالليلة والملتقى تم حان الوعد هالليلة والملتقى حان في حبل حر مكتوبة الجزيلة يا مرحبا ترحيب بأبيات والحان ترحيب التواصل على جوال صفر خمسة ثلاثة ثلاثة مكنونها عروق الريحان اسهاب وتم السعادة بارك واهديك قيثان مبروك وايامك عساها مسرات رمز الوفا والطيب من دون نقصان يا النادر اللي ترتكي لا الثقيلات بارك يلي جمال وريان محزم فاص صعيبة أنتم سلايل عزوة طول الأزمان برقابها من فوق روسا الطويلة فيها العتبان اللي للمجد عنوان اشهد لكم تاريخ شامخ ووقفان واسم العتيبي راجح بكل ميزان سلمى العدا والتصفر والمهمان للاستماع فقط يمنع استخدامها الحقوق محفوظة وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05 333 48 021 والشمعة مرب كل الأوزان ومبروك يا طارق وهديك قيفان مبروك وأيامك عساها مسفان رمز الوفا والطيب من دون نقصان يا النادر اللي ترتكي لا الثقيلات وعنق طلال وريان لهم شان انا اشهد لهم اهل عز وطلال لك عز وتقوان المطالب شجعان طلال وريان مثل من فاس صعيبه انت للاستماع فقط يمنع استخدامها الحقوق